Hola experimentadores y bienvenidos de nuevo. El día de hoy estamos con... Mi prima. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar a meternos cositas en la boca. <laughs> Hoy pues yo tengo un reto, María. Se llama el reto Choyoani. Y consiste en que uno se mete un masmelo en la boca y tiene que decir Choyoani. Luego el contrincante hace lo siguiente. Luego yo me meto otro masmelo y vuelvo a repetir lo mismo. Y así sucesivamente. Así que... ¡Vamos! <laughs> bueno, como somos muy débiles, entonces lo abrimos con tijeritas. las tijeras. Tenemos una olla para vomitar, por si acaso. ¿Quién comienza? Soy Ivani. Soy Ivani. No sentí cómo era. No me lo tocó Ay, vamos a ver, vamos a ver. Soy Ivani. Me está escuchando los cachetes. Soy Ivani. Ay, güey. 0 10-0. No, no, no. Tienes que decirlo. intenté yo. <laughs> ya, vamos ya, vamos ya. Voy yo. El cuarto. Cuarto, menos. ね。 <laughs> 十分。关注。そう。 Ya perdió, ganó Andrés. Que María, no, María le falta. Mm, no, no, no. Falta para que le ganes a Alejandra Pero ya escupí. <laughs> ¿Ya escupió? Sí. Bueno, está bien. Casi me vomito. Yo también. Yo quiero. <laughs> Eso no quiero. A ver qué desperdicio más medos. Ni mm, sobre todo el que está en mi pantalón. Aquí estamos con mi otra ayudante, la camarógrafa. Vamos a hacer lo mismo pero con unos mamelos más pequeñitos. ¿Está lista? Sí. Bueno, vamos. ¿Quién comienza? Usted. Bueno. Primero, Choi Boni. Choi Boni. Choi Boni. Con eso es más fácil. Choi b a n i Choi b a n i Cuarto, 조용히.교정.그랬다.그랬다.음.어.그래서이거해줘. 이게? 저왜 원이? <laughs> 잘했어 ya no quiero más en mi vida. Soy el ganado. Nadie puede vencerme. <laughs> <laughs>